ngoli ali kweli kakati tumukunde nze nabaganda nabeera naye from 201 tumukunde yakola nnyo mukalulu ako ogati mubyobufuzi bya uganda kati e. tumukunde ensonga ensonga nnyo taba ta, tadomera tatomera and naye nga talina bantu 201 nakugambye mbadde ngonyumiza nenkugamba mm. ti population eringa mukazi omukazi olemerako oyinza omukwana emyaka kumi kati kugwe kumi nogumu bawe namufrustratinga nabeera disappointed mm. follow back position yani yo hey, you continue into zero one tumukunde yadumirako force division ekibinja owenirokwati tumukunda ndetinyefunza bali banjawulo tinyefunza yali agala lutalo lugwe addeyo e kampala yali tafu nyo nagala northern uganda for gundi tumukundeza approach was different ojogera statement tumukunde gyeyakola nga ayogera mu actually eredas if you be conduct yourselves well we can get an army commander from the acholis the way we have made jj odongo nga commander ayali wansi ate wa jj odongo but he is telling you has the influence to make a jeje odongo kakati mkuwenda akalu wako kamu yamba nyo kati agogari makulu chigamba bantubali how powerful he was hmm. don't don't think that uh, jeje odongo nguwa amani ilaba nyalwanda bagamba jeje odongo ngatulua na ikisangani do you know that you were palatunu commander can you move like you you were palatunu commander gendo chisome mauliza oba abanyarwandiikisa nga ni tebaga jejeodongo ntiwe palatuni kamanda baali bakijjeewo hmm. tumukunde is smart man nti by 201 tumukunde yiwas eying the presidency naye nga ye abala 216 strategy yagirina yagirina kakati many of these things at that time ono omuvubuka yali tanaleeta kibinja kyekyabamafiya ewaliwo yaleeta ekibinja kyabamafiya abo oh. ababba buli wamu aba insiting abakola kyabalowoleza mu ssente nabagamba tinga balonda bobi wine nalaba esinia owamaanyi ennyo mu gavumenti ng'ayina ekutiya ya ssente mulimu mazike gandivote bobi wine ekiwa kiŋgamba yes nentambula nenvaawo wamulaba nemulaba nga balonda bobi nga bo balowooza nti bobi wayini bwomuleeta you will use him to force Museveni to pump money. Museveni gives money when there is a crisis. Bamu tegera. Tivu wabata mulete de crisis, tagaba sena. Tata pepa. Tata pepa. <laughs> Kati, gumulete reyo. Eki soka, ujamu convincing anti tuguleba agundi negundi, eragwe sente, gudiri guwazi kola. Ninga guwa batadeo. E Kenya wali omusajja nga omuyita makatu yali kazini wa mmoyi he used to create troubles for me and solve them nebamwita dokita dawe yeah. makatuba mwitanga dokita dawe kenya ya creating a troubles for until kenya until moise found out that these troubles are instigated by my close relative eh. why does he provide the solutions to problems to get the nickname of dokita dawa <laughs> hey. Eh. yes. moibu wakata yes. kupa ya kuata makatu na mpeka miti nisina ikukumuka makatu eh, ya liyaba lakachi kupanga ya gala popularity ye ya limuliwa senti era ini wano incident oyo msaje chitapa che ya wandi kagundi ono kubalu wanyi senye kenya yali nyo edi wa wa la hilo dinga kubaga nyo kude kenya oyo msaje wandi kishitapa Eh, peeling the banana backwards yagandi okumanya makatu yali musajja wamanyi nnyo hmm. yaino musajja businessman go yali yagala okulyako enguzi yagenda bugenza kulosi the board wali kukulukutu hmm. nakwataka nakantu kamasimu hmm. nakubira mumoyo esimu kulayini yagundi nafikisinga appointment kusimu iniyo public kakati tumukunda oyo abala nnyo nti at that time ye bwe yabeeranga yatunuulyanga opportunity kubanga ye yali yabalanga gunda yabalanga gunda fyucha ye aza mugonturiikiki kakati bino byemulaba mu kampala tumukunde ye yaleetanga solution to have a peaceful city to have a peaceful uganda naye nga naye ayina gundi ye tohere buhimu nti bakuga nti envubu ekwika ekyana kyayo naye envubu eyo bwemala okulaba ekyana kyayo nga kimaze okujja mu kigeri kya kitayi waakyo when it can fight for itself e, evaayo ekyana ekijjayo kakati nenkugamba nti tumukunde bino byonna byemulaba mu kampala eyabireeta embeera eri mukamp abatagyebayitamu tumukunde was a close friend of he identify the importance of otoda tumukundegenda obabuuzi tumukunde yaletanga measures nga tezize kusuula gavumenti naye ngaanoonya mu popularity my first time to see tumukunde mu conference center ati mu biseera ebyo yayina bokisi ya mineral water nga aganywa okuva kumaca okuziby obudde atalya mmere i don't know <laughs> he could talk he could limp najja mu paaka mukutega bomu nga tumukundu ali mu paaka nagamba abawotoda how can you help us mukushimukutegabomu hey. najja mu paaka natuula nabo nibatandika okukwaza nibatandika okukola tanabasaba yadde ekikumi tumukunde yaleeta ebiba ebiba by'emmotoka ebyo bino ebikubo bya bulutaxi eh, ng'amaze okitegeera nti abayekera bava eyiganga ba adf ne batuuka mu kampala ne bapangisaamu emmotoka ne balaga ekaseese tumukunde n'aleeta idiya nti ebiba bino ekyejinja kibeere kirala ekyemasaka kibeere kirala ekyekaseese kibeere kirala i lost my brand new kakamunye to ADF why baje nibapangise motoka yangu tugenda kumbaga mm. na kubiri ndoza bampa akakadde kamu enako ebiri very attractive mm, money eh money bagenda okumbulira ndiye moto kabaje kwati ya ku police ya kasese na pagamba si yangi yi no nanyi ni motoka inaka si yangi my brand new car disappeared in Kasese ndo za polisi chiche watu yoku none mbutu anti nga mazoku chitegera TDF java abantu yi ganga nipangise mbutu kwa mkampala kakati mkundo loku wa was a good listener na baga meeting nti ebibate bikola you are hmm. going to create confusion mkule hmm. bibi ya ula nti mbutu kaya taxi na ima mga anti jinja chirala chimiofu masaka chimiofu you will create trouble why unlike other countries where you have cities big cities ti omusajja wa tax akolera ekisuumu kenya yawera 14 sita naye ekisuumu gyeziri bazibba wano nze nabayamba okuleeta omusajja omubbi disco yemubbi wemotoka yabba eyange nemulemerera najja nagula nendala motoka yange yazaala emotoka bbiri nemuleta wano nenjuki ne, ne, munyindo he mm. paid my money nesente yali yabaga nti emotoka eno buli wemba denji parking ngenjuki zirumbawo <laughs> ate akasajja akaŋgamba nti noluswayiri lwempulira si lwa nyerere yabe motoka yomuyi hey. Eh. <laughs> kigege ne baleko zibba kakati if you create ebiba ebyenjawulo ejinja abafiiriddwa ekampala baba bayina kufuna motoka nga bazeeka jinja baba bakufuna kubanga abaserikale bajja kugaa nti gwe wekampala ononyeeki mukulwanyisa coronavirus why didn't he zone us like in kenya tewe mumbasa tajja nairobi hmm. tumukunda ebya different colors n'abita ebyo byolaba ebiba okuwandiisa abatakisi was brought by tumukunde wano wakulu nyo kanso kenzi jawa kabuno today tugaziwe embele gina masu mchibuga kurafuti ya tumukunde eh bano wali mkoza mboza yes katujambliriza kingi kazi mm. ze gindi na gindi na zirigestaringa mm. tumukunde gave three months to register taxi vehicles e, yabawa e, eh, miezi sato bano chibata kwa zibu baba pinda kubisera chibi na hii bomuweza aberera wano mm. buseruka weyaberera wano mm. wene tumukunde found out nti ebiba bijja kuleeta confusion naga no let us register vehicles instead of ebiba we can use the data ti emotoka eno yabadde ekasese nga yawandikirwa kampala yakimyeyoki securatyras an intelligence organization sinnamugwanya olwo ababbi baali tebannajja kakati eno confusion mhm. bagijje mukiri ekya sirimmans ne bakifuula kyalunaku because tumukunde teyali mubbi wa sente he wanted stable uganda naye nga naye alina byagoba namugwanya is under the total control in the armpit of the mafias oba nti tumukunde yali tayagala tekigendero tekyali kyakutereza ggwanga omugenzi mayombo mm. museveni yamufiirwa teyazaawo mulala kuba naye yali amaze manyi tewali kikuwa confidence nakitobeera manipulatebo ewoman mm. rangam yesterday at 3 pm idont panic inot mention your name I have an important message from His Excellency the President. Come to Mbuyanda, I tell you. Nimuga, eh. hey. you are taking me, you are telling me lies. If I want to communicate to the President or to communicate to me, you are not one of the inner circle, Abantu Mira. Mwami Mirundi, omanyi Museveni abantu bakutumiranga kutaga. I know the practice of the President. Mm. If the President tells you to call Mirundi and you fail, he will send another person. Ngata namutuma. Hmm? tukamu tumbuya my your boyfriend what's the timing <laughs> and you don't mention the office I'm kind of Sunday so you are rubbish I'm, um, you are not my boy girlfriend there are only two women in the state house who can call me at any time no gender and their reason is Tirimulala another woman rang me sent me emissaries oyo mukyala akwetaaga nnyo ayina sente nyingi owa omumane zite question of money when she was in state house for a number of years did she consider me important naye ze mbeewuunyi nemubeera n'omuntu emyaka kumi nena n'abalema nti aloganci y'omusajja oyo tasobola and the moment you mention money emirundi temukwatiramu why do you mention money ne bwojje nkukolera ekintu ga mwana wange era bwekiyitamu sebo tujja kugabaniramu if money makes obaze lwaki toze nazo hmm. eh, bwotegeera nti omusawo omuganda alamuzanko yaalaguzanko ku ngojja nayo lwaki togamba omusawo omuganda sooka onkolera embuzi endigi notakkiriza kakati if you mention money i doubt you eh. Eh. kakati nkubuulira nti akatabo kano hey. hey. nakawandiika dated for god and my country dated sunday 21st july 2014 completed at 3 pm kaliko title from crown prince to common kaliko ekifaananyi kyambabazi mm. a critical look and analysis of uganda's succession nkugamba nti nkugamba nti like in his aria attempt bukenya longole believed that uganda is yearning for change that anybody who comes around can go away with a big price This is not true. A Muganda will tell you that uh, this, this can only happen in a widow's house with no husband around. A widow is defenseless. A, a woman with no man to attend to, to her problems did not find any man can sneak into the house uganda si nyumba ya namwandu mm. e nyumba ya namwandu you can enter it any time kuba tewali musajja tewali police temuli nyinimu tewali nyinimu oye oye gunde ne nkugamba i had on several occasions talked to tumukunde remember 2014 and he seemed not bothered. Bidandoroso did not expect to be fired. However, the political science principle on political alliance and relationships dictated that once you are not going to be part of my future plans, why do I have? Why do I, do I, do I have, why do I keep you? Why do I keep you? Bidand was given a chance to accompany the president to Guru, but he took Museveni's initiative as Okweguya, that Bidandi was independent, indispensable. It later, I later told Bidandi that Museveni had a wealth of evidence on, on his activities. and we parted the company. Nebidan yali ayaga. Kagate kugamba. Hmm. Ndiye shanyeza tumukunde ranch wandi kawon. Tumukunde bamubuli anti museta use mubadde mu meeting. Ngeri mu kutesa, eri mu byaluhanga, eri mu president eri mu mbabazi. Hmm. Where they discuss the possibility nti if changing, removing the term limits failed, what was the alternative? tusobola okukwata abantu baffe babiri bukenya nembabazi netubafulootinga nga tamulimisizaemye kati mukundambuuza nti ekibadde musetawusi meeting ogitegeddeko konza a mbu batudde <laughs> balonda abantu babiri nagenda okulaba nga aluziza etempa nambuuza do these people think that we are luggages that will be put, be put on the role later abantu bano balowooza nti tuli migugu gye bajja okusuta bateeke ku kiroole hmm. annoyed why he was not a part of the succession ne mugaa nti even if that meeting has taken place don't worry museveni bw'aba yagala ekintu ejja kiyisaamu abo bazanya and it hmm. happened tamulimitsi twaziyisaamu mwali mukyagala bitandi namugamba nti gwoze bakuyise mu sita usinga mwendi ayuziiden samuwere oze sawa tano nga nenkuba etonye naye omusajja akuyinako evidensi tyatasobola kungoba konze gwe yagenda naye gulu nanda we yayigula ggulu amubuulira why he needs to extend his term bitandi refused the following day called me mukwano gwo nti apanikinga nti lwaki nemugagwe mm -hmm. kuhina kwa uwe kore de nze chemanyi biya kuhina kwa nze ngeze tuyamuita ulupanka uluwajiri wakari kuhina kwa uwe kore de eh kubanka political science principle kugambachi if you are not going to be part of my future plans then i drop you